Nama saya Sainuddin, asli dari Pulau Seribu, ABK Afrika Selatan. Saya tidak digaji selama 2 tahun. Polisi harus serius menangani kasus trafficking ABK seperti KPK mengusir mafia bandara. Sub Polri, Sub KPK, BMI sedunia dukung KPK. Hidup Pulau Seribu, hidup Sinudin.